Prva konferencija Digital Night biće održana 25. jula u klubu Reset u Sremskoj kamenici. Ovaj događaj okupit će više od 250 pojedinaca iz oblasti digitalnih i društvenih medija, marketinga i komunikacija, kao i mnogobrojne novinare, glumce, sportiste i poznate ličnosti. Goste će zabavljati pevačica Lena Kovačević. Koncept samog Digital Nighta pokazuje kako možemo da povežemo ono što već inače radimo svakog dana, Dakle, putem e, mobilnih telefona i tehnologija koje, koje su nam dostupne povežemo offline i online svet. E, dosta događaja u Srbiji se organizuje što korporativnih, što društvenih, gde u suštini nije iskorišćen digital na pravi način. Mi kao agencija smo to prepoznali i hoćemo da pokažemo e, znači i digitalnoj zajednici i uopšte društvu kako može sa jednog događaja da se iznese ovaj, promocija od usta do usta, tako da kažem. Znači, ta promocija od usta do usta je mnogo e, efektnija, znači prenosi emociju i to je ono što je ističe. Mi sa e, Digital Night i pravimo takav koncept događaja gde će ljudi u suštini da uživaju onome šta mi kreiramo za njih.